जाएगा इसका नाम एंड्रॉयड क्यू है तो आपको जो है इसमें फुल एक्सपीरियंस मिल जाएगा एंड्रॉयड क्यू जैसा जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डायलर पैड आपको काफ़ी कमाल के लुक के साथ मिल जाता है जो कि आपको जो एंड्रॉयड एक्सपीरियंस दे देता है तो हमको काफ़ी पसंद आया ये थी बात करें इसकी आइकन की तो आइकन भी आप देख सकते हैं आइकन भी आपको काफ़ी क्लीन में मिल जाता है जो काफ़ी डिफरेंट लुक प्रोवाइड करता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसका आइकन भी हमको काफ़ी पसंद आया जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आइकन हमको काफ़ी पसंद आया इस थीम का तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बात कर ली इसकी कंट्रोल पैनल की कंट्रोल पैनल आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल आपको काफ़ी क्लीन में मिल जाता है थोड़ा सा डिफरेंट भी प्रोवाइड कर देता है इसमें आपको कंट्रोल पैनल का आइकन जो है ये भी आपको जो थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाता है और ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं कंट्रोल पैनल पे आप बात कर रही थी सेटिंग की इंटरफेस की सेटिंग का इंटरफेस आप देखते हैं आपको इसमें जो आपको कम्प्लीटली चेंज मिलता है यू आई जो कि हमको काफ़ी पसंद आया इसका लेआउट काफ़ी पसंद आया हमको और इसका आइकन भी आपको काफ़ी कमाल का लुक का मिल जाता है जो काफ़ी डिफरेंट लुक आपको फ़ोन को प्रोवाइड कर देता है हमको काफ़ी पसंद आई ये थी और यहाँ पर आप देख स्टेटस बार पे क्या नेटवर्क आइकन और battery icon and VoLTE icon completely change मिलता है जो काफ़ी कमाल का लुक प्रोवाइड कर देता है तो चलिए इसी के साथ इसका डार्क मोड इनेबल कर लेते हैं और डार्क मोड इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें आपको फुल्ली डार्क मोड सपोर्टेड मिल जाता है जो कि काफ़ी कमाल का लुक प्रोवाइड करता है तो हमको काफ़ी पसंद आई थी तो आप लोग कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और डायलापेड पैड भी आप देख सकते हैं डायलापेड पैड भी आपको डार्क मोड में काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर देता है जो कि हमको काफ़ी पसंद आया तो आप लोगों को कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये थीम भी कोई थर्ड पार्टी थीम नहीं है ये एक ऑफिशियल थीम इस थीम का लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप जाकर के वन क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते इसका वॉल्यूम पैनल भी आपको कम्प्लीटली चेंज मिलता है जो कि काफ़ी कमाल का दिखता है बात करें इसकी लॉक स्क्रीन की लॉक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सेंटर में आपको जो एक क्लॉक स्टाइल मिल जाता है आपको यहाँ पर जो एक वेदर का ऑप्शन मिल जाता है और एक कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है नीचे राइट साइड पर लेफ्ट साइड